This is a ganja tune. In a power combinations for all the yoga smokers in a deep place. Rebel I at the microphone, Mr. Zebra. legal. Quiero mi ganja legal. Dejar de comprarle a un wicked man. Soy legal. Quiero mi ganja legal. Porque ocultarme si no soy criminal. Legal. Quiero mi ganja legal. Si la fuman políticos porque pa' mí está mal. Legal. Quiero mi ganja legal. Sembrarla, cuidarla y cosecharla. How know healing of the nation Mystic vibration In all the iration